لێرە لەبەرەی هەموو جێیەکان هیچە هەموو جێیەکان بریتە لە نەبوون ئیدی پێی دەگوترێتن کۆتایی گەردوون ئەمە بە شانسی لە سەردەمەک هاتینە کە تازە گەردوون دروست بووە.